you. ስርዓት ኣብ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ከካይዶ ዝፀንሐ ማእሰርቲ ብምቕጻል ሎም እውን ንመኣዛ መሓመድ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዋ ተሓቢሩ ሰራዊት ብልፅግናን ኣምሓራን ወልድያ ንምቁፅጻር ብሰለስተ ግንባራት መጥቃዕትታት የካይዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ሲቪል ሰብን ወታደርን ክትፍልየሉ ኣብ ዘይከኣል ደረጃ ከም ትርከብ ፖለቲከኛታት ዞባና ይሕብሩ ፀሓፊት ጉዳያት ወፃኢ ዓባይ ብርጣንያ ንዝትሩስ ሩስያ ንዩክሬን ተወሪራታ ከቢድ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ከተጠንቅቕ እንከላ እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣሜሪካ ብርጣንያ ዩክሬንን ሩስያን ተወልዕ ዘሎ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ወጥሪ ስጋኣት ሳልሳይ ኩናት ዓለም ምዃኑ እውን ፖለቲከኛታት የጠንቅቁ ኣለዉ ብዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን ምሳና ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ንሕጂ ናይ ዝተዳለዉ ዜናታት ቀንዲ እየ ከስማዓኩም ጸኒሐ ቀጺለ ዝርዝራቶም ሒዘልኩም ክምለሴ ዓንደ ማርያም የማንኤ ምሳኹም ዘለኹ ሰናይ ምክትታል ስርዓት ኣብ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ከካይዶ ዝፅንሐ ማእሰርቲ ብምቕፃል ሎሚ እውን ንመኣዛ መሓመድ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዋ ተሓቢሩ ትማሊ 10 ታሕሳስ ተኣምራት ነገራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዊ ሓቢርና ምንባርና ዝፍለጥ ኮይኑ ሎሚ 11 ታሕሳስ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ማእሰርቲ ናይ ተኣምራት ነገራ እውን ጋዜጠኛ ናይ ሮሓ ሚድያ ዝኾነት መኣዛ መሓመድ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወት ተገሊጹ ምክንያት ማእሰርታ ክሳብ ሕጂ ዘይተሓበረ ምዃኑ ዝገለጸ በዓል ቤታ ሲቪል ክዳን ዝገበሩ ሰባት ናብ ገዛ ድሕሪ ምምፃእ ኣባላት ፀጥታ ምዃኖም ዝሕብር መረዳእታ ድሕሪ ምርኣይ ከም ዝወሰድዋ ገሊፁ በዚ መሰረት ድማ እቲ ብማእሰርትን ጭውያን ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕተ ሳራ ካብ ዝርከባ ሃገራት ንኤርትራ ብምስዓብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ዝርከብ ስርዓት ኣብም ኣብዘን ውሽጢ ኣርባዕተ መዓልታት ጥራይ ሰለስተ ጋዜጠኛታት ክኣስር ተራእዩ ኣሎም። ኢትዮጵያ ሲቪል ሰብን ወተሃደርን ክትፈልየሉ ኣብ ዘይከኣል ደረጃ ከም ትርከብ ፖለቲከኛታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይሕብሩ ብመሰረት ስርዓት ኣብ ኣሕመድ ዘመሓላልፎ ዘሎ ኩሉ ብረዚ ሓዘን ዝሓዘን ናብ ግንባር ክዘምት ዝብል ኣዋጅ ኣብዚ እዋን እዚ መን ሲቪል መኒ ወተሃደር ክትፈልየሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ዝርከብ ኩነታት ሰራዊት እታ ሃገር ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰለማውያን ሰባት ቅትለት ፈፂሙ ዝብል ዕውር ክስ ምዃኑ ፖለቲከኛታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ገጻት ይሕብሩሉ ኣለዉ ብወተሃደራዊ ብቕዓታ ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃና ዝንገረላ ዝነበረ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰራዊት እታ ሃገርን ጎዞሞ ዝተሰከመ ሲቪልን ብማዕረ ኣብ ግንባር ይረኣዩ ብምህላዎም ወተሃደራዊ ቁመና ሃገር ብሰንኪ ካብ ሰራዊት ትግራይ ዝበፅሖ ጉድኣት ማዕረ ክንደይ ከም ዘተዳኸመ ዘረዲኡ ክብሩ እቶም ፖለቲከኛታት ወሲኾም ኣረዲኦም ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ውሽጢ ሰሙን ሂማን ራይትስ ዎች ሰራዊት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰለማውያን ሰባት ቀትሉ ክብል ምሕ ምሕባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ነበርቲ ናይ ተንሰልማውያን ሰባት ከም ዝተቐትለለን ዝተሓበራ ከተማታት ቆቦን ጭናን ኣብ ዝሃብዎ ምስክር ግን እቶም ብሰራዊት ትግራይ ተቐቲሎም ዝበሃሉ ዘለዉ ሰባት ኣብ ግንባር ከም ዝመጢኦም ዝሕብሩ ሰራዊት ብልጽግናን አምሓራን ወልድያን ምቁፅጻር ብሰለስተ ግንባራት መጥቃዕትታት የካይዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ስርዓት ኣብ ኣሕመድ ከተማ ወልድያ ንምቁፅጻር ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀር ሰራዊት ብምስላፍ ብኣንፈት ምዕራብ ምብራቕን ደቡብን ማዕበላዊ መጥቃዕትታት የካይድ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እቲ ስርዓት ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ሕልቂት የጋጥም ምህላውን ምንጭታት ካብቶም ከባቢ ሓቢሮም እቲ ብኣንፈት ምብራቕ ካብ ጭፍራን ከባቢኣን ዝተበገሰ ሰራዊት እቲ ስርዓት ሓራ ገበያ ገይሩ ወልድያ ንምእታው ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ተደጋግምቲ ናይ መጥቃዕቲ ፈተነታት ኣብ ከባቢ ጨኦቢ ዘስካሕ ህልቂት የጋጥሞ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ መስመር ጭፍራ ወልድያ ብምሓዝ ብሓራ ገበያ ገይሩ ወልድያ ንምእታው ዝፈተነ ሰራዊት ብልፅግና ኣምሓራን ዓፋርን ሰራዊት ትግራይ ካብ ሓራ ገበያ ንቅድሚት ብምንቅስቃስ ኣብ ከባቢ ጨኦቢ ኣድብዩ ብምጽናሕ ከቢድ ጉድኣት ድሕሪ እዩ እቲ ኩናት ይቕፅል ከም ዘሎ ተገሊጹ በተመሳሳሊ ዜና እቲ ኣብ ከባቢታት ወርጌሳ ውጫለ ወረባቦ ጃሮታን ሓይቅን ካብ ሰራዊት ትግራይ ክፍነዎ ልቢ ዝቐነየ ሓያል መጥቃዕትታት ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖ ሰራዊት ብልፅግናን ኣምሓራን ብወገኑ ዳግመ ውዳበታት ብምግባር ዳግማይ ናብ ከተማ ወልድያ ንምቕናዕ ሓድሽ ኩናት ከፊቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሰራዊት ትግራይ ካብ ከባቢታት ውጫለን ወርጌሳን ብምውፃእ ኣብ መርሳን ከባቢኣን ዝርከቡ ስትራቴጂካውያን ቦታታት ብምዕራድ ኣደዲሮን ክጎጥሞን ዝኽእል መጥቃዕትታት ሙሉእ ብምሉእ ብምውጋድ ኣብ ልዕሊ እቲ ማዕበል ድሕሪ ማዕበል ዝመፅእ ዘሎ ሰራዊት ብልፅግናን ኣምሓራን ከቢድ ክሳራታት የብፅሕ ከም ዘሎ ካብቲ ግንባር ዝበፅሓና ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ በኻልእ ዜና እውን ካብ ከባቢታት ገሽና ፍላቂት ገርገራ ኣምባሰልን ወገል ጤናን ዝተኻኸበ ሰራዊት ብልፅግና ኣምሓራን መስመር ገሽና ወልድያ ብምሓዝ ናብ ወልድያ ንምእታው የካይዶ ኣብ ዘሎ መጥቃዕትታት ካብቲ ኣብ ከባቢታት ኩሉ መስክን ቁልፍ አምባና አሬድ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ከቢድ ብድሆ ይገጥመሎ በዚ መሰረት ድማ ሰራዊት ብልጽግናን አምሓራን ካብታት ማሊ ሰራዊት ትግራይ ዝገደፋ ከተማ እስጣይሽ እናተወዳደሙ ነቲ ኣብ ቁልፍ ኣምባ ዓሪዱ ዝርከብ ሰራዊት ትግራይ ንምድፋእ ተደጋገምቲ ፈተነታት ኣብ ምክያድ ይርከቡ ኣለዉ ስርዓት ኣብ ኣብ ኩልቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ፃዕቂ ዘለዎ ናይ ድሮንን ነፈርትን ደብዳባት የካይድ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት እንተኾነ ግን ሰራዊት ትግራይ ዓሪዱሎም ዝርከብ ከባቢታት ኣዝዮም ኩሎም ስትራቴጂካውያንን ኣገደስትን ብምዃኖም ካብዘን ዶሮናትን ነፈርትን ዝጥቀስ ጉድኣት ይበፅሖ ከም ዘየለ እዮም ዝሕብሩ እዚ ከምዚ ልናሃለወ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ከባቢታት ቆቦ ኣዝዮም ዱልዱላት ድፍዓት ይሰርሕ ከም ዘሎን በዚ ግንባር ዝርከብ ሰራዊት ትግራይ ናይ መወዳእታ ድፍዑ ኣብ ቆቦ ክኸውን ከም ዝኽእልን ገሊፆም ሰሓፊት ጉዳያት ወፃኢ ዓባይ ብሪጣንያ ሊዝ ትሩስ ሩስያ ንዩክሬን ተወሪራታ ከቢድ ሳዕብየን ከም ዝህልዎ ኣጠንቂቓ ንሳ ጉጅለ ሃገራት ሸውዓተ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ ሊቨርፑል ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ኣኼባ ተረኺባ ኣብ ዘስማዓተ መግለፂኣ ሩስያ ንዩክሬን ክትወራን ተፈቲና ጉጉይ ስትራቴጂ ምዃኑ ከተጠንቅቕ ተሰሚዓ ዘላ ሚኒስተር ሊዝ ትሩስ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ መሻርክታ ብምዃን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ስጉምቲ ንኸይትወስድ ደው ከም ተብልዓ ገሊጻ ከም ዝፍለጥ ልዕሊ 100,000 ሰራዊት ሩስያ ናብ ምብራቃዊ ዶባት ዩክሬን እኳ ተፀጊዑ እንተሃለወን ሩስያ ግን ንዩክሬን ናይ ምውራር ሓቐነ ከም ዘይብላ እያ ትሕብር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣሜሪካ ብተመሳሳሊ ንሩስያ ኣጠንቂቃታ ምንባራ ዘዘኻኸረት ሚኒስተር ሊዝ ትሩስ ሩስያ ነዚ ወራር እንተፈፂማቶ ከቢድ መዘዝ ክወርዳ እዩ ክትብል ኣጠንቂቓ ዩክሬን ምስ ሩስያን ሕብረት ኤውሮጳን ትዳወብ ሃገር ኮይና ኣቐዲማ ኣባል ሕብረት ሶቪየት ስለ ዝነበረት ምስ ሩስያ ሩስያ ጥቡቕ ዝኾነ ማሕበራውን ባህላውን ርክባ ዘለዋ ሃገር ምዃና እውን ዝንገር እዩ እንተኾነ ግን ሩስያ ንዩክሬን ተኽታኹ ዝኾነ ስጉምትታት ብምውሳድ ሰራዊት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ምብራቃዊ ዶባታ ክዕስክሩ ፍቒዳን ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ከብርቲ ፅዋራት ተፀግዓላን ብምባልያ ትኽሳ ቅድሚ ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ ኣኼባ ምጅማርን ሚኒስተር ትሩስ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩክሬን ዲሚትሪ ኩለባ ኣብ ለንደን ከም ዝተዘራረበት ክሕበር እንከሎም ሩስያ ንዩክሬን እንተወሪራታ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ወታደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ተባሂሉ ንዝቐረበላ ሕቶ ሚኒስተር ትሩስ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ዩክሬን ኣብ ምክልኻልን ፀጥታን ተሰርሕ ከም ምንባራ መጠን ግድነት ክኸውን ከም ዝኽእል እያ ኣተንቢሃ زكام جلن هلوى بتوسعي منستر ليز تروس عباي بريطانيا حبرت اوروبا معرباوي كتوبا ابروسيا بوحد عقن تري كمز مركوس اب مكبر يسرح كمز الله بمحبر روسيا نيكرين توري راتا اتيكا بروسيا ناب جيرمان ززرقاح نورد ستريم كلتا تبهن زصواع مسمر غاز اب حدغا كود كمز خل منستر ليز وسيخا غاليس ام نزي بزملكت حجرات بوجل شوعته اب زك قدام سنبت زغبرو اخيبا بسفي حكزتي لمخانون غاليس ገለጻ። ፕሬዚደንት አሜሪካ ጆ ባይደንን፣ ፕሬዚደንት ሩሲያ ቪላዲሚር ፑቲንን ነዚ ዘሎ ወጥሪ ዝምልከት ብሰሉስ ብቪድዮ ኣኼባ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ዝርርቦም ሩስያ ንዩክሬን ክትወራን ተፈቲና ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ተሪር ቁጠባዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ምዃኑ ጆ ባይደን ንፑቲን ገሊጹሉ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ ልናሃለወ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ዓለም ነዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ዝርአ ዘሎ ምትፍናን ብዝምልከት ብመ መሰረት ዘቕርብዎ ዘለዉ ርእቶታት ጠንቂ ምውላዕ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከይከውን ሃገራት ሩስያ ኣሜሪካን ብርጣንያን ልኡም ቃላትን ልዙብ ዲፕሎማስያዊ መንገድታትን ክኽተላ ፃውዒታት ከቕርቡ ይስምዑ ኣለዉ